Isteria generală 2012 intră oficial în ultima sută de metri. Paranoia, frică, Hollywood, fanatism, fatalism, extremism, izme și schisme, exaltări și disperări, căutări de confirmări. Conștiința colectivă lucrează febril la o nouă apocalipsă. Apocalipto, a revela. Crezi sau nu, vrei nu vrei, ironic sau implicat, ești atins de viralul 2012 profeția blockbuster livrată pe internet. Sfârșitul lumii, schimbarea de poli, meteoriți, explozii solare, răpirea, trecerea într-o altă dimensiune, exterminare, război final, nave mame, The Greys, Illuminati, Hidden Agendas, conspirații, conflagrații, isteria și tensiunea unui sfârșit iminent și cel mai probabil violent. Noua dată aleasă, 22 decembrie 2012. Bazată pe ce? Sfârșitul calendarului maiaș.